Takže zdraví ťa Edoviča chcem sa pri ďalšom parte z Rebaldi's Basics in Educational Learning a tentokrát tu máme Baldi's Basics into the Dark, Deep Dark Depths Chapter 1 od developera menom Johnster Space Program. Takže toto je uh, Chapter 1 z uh, e, dvojitých sérií, zo série, um, ktorá má dve časti. Uh, sme už hrali na tomto kanáli chapter 2 a to bola, e, kde sme išli do e, tej ponorky a hľadali sme um, um, ten diving equipment. Čiže toto je chapter jednotka a očividne pôjdeme do um, jaskyne nejakej. A predtým než začneme, s týmto nádherným modom by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo môjim snom je dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a keď ho dáš, tak budeš dostávať všetky notifikácie na moje videá, na moje streamy a všetko ohľadom môjho kanála. A ešte by som chcel povedať, že toto je moje prvé video s týmto mikrofónom, aj s ramenom a povedzte mi do komentáru, ak že to vám vadí a ja to skúsim potom opraviť. No a máme tu nejaký príbeh uh, k tomuto celému, že um, ehm, Balody bol unavený z toho, že ťa uh, v kuse bral do jeho školy, tak um, zaplatil nejaké peniažky, aby ťa zobral na výlet do nejakej jaskyne. Um, aby si odišiel, musíš získať všetky um, kamene a minerály pre Baudyho, ale veci nebudú také um, také hrozné, ako on povedal. Čiže expedition mode. <laughs> Pekne. No, ideme do Baldyho jaskyne. Welcome to the expedition. We need to start collecting seven minerals. Go into one of the cave rooms and collect some now, and come back. I'll probably give you something special. Dobre teda nám povedal, že máme ísť pre nejaký minerál. Now it's time for everybody Hola. Good uh, Problem dva. good one. Problem three. I can't believe it. You're incredible. Minerál bal dikam. 4. Good job collecting that first mineral. I was looking around and I found something for you. A golden nugget. Pick up the golden nugget and then you can use it to buy something, like a drink. But I'm not sure if there's any drinks around here. Though there might be. Môžeme kúpiť za ten nugget pitie, ale nie je, nie, nie som istý, že či je to nejaké pitie v... Problem 1. 4 minus 8 equals 1. Problem 2. 7 16, Vážne ma nahnevávaš. A au. Naštvali sme Baudíka. A. Ja môžem zahradne za seba myškou. Nice. Bože, kde som? To, čo tam je? Body? Kde si? No. Um. Ako sa máte všetci? Ja sa mám v pohode, ale dlho som nenatáčal. Body, mody, kvôli škole, ale už budem mať čas na to, na natáčanie, plnohodnotne. Včera som ešte nemal, či minulý týždeň som na to ešte nemal náladu, natočenie, lebo som mal, som mal proste školu a aj um, som si dal od točenia pauzu a do toho prišlo, prišlo včerajšie video, tak som sa rozhodol, že niečo aspoň natočím pre vás. A už budem natáčať um, každý deň sa budem snažiť natáčať každý deň. Zatiaľ sa mi veľmi páči. Tento mod, jak vyzerá. Jediné, čo máme tie, je, že tento flashlight. Táto baterka. Lebo neviete, kam proste idete potom. Viete, jak to myslím. Gotta speak the stuff you can. No drinking drinks in the halls. Ale, no tak, principál. Že sme dostali jaskinný detention. <laughs> jaskinný detention, to sa mi robí. Uh, nie, nie, nie, nie, nie, toto je... 17, 17 a toto je 35. Veľmi ma naštvávaš. Veľmi ma nahnevávaš. Principál stále ide dole s baldíkom. Jaskinným baldíkom. Uh, principal. Nechajmo. 15 seconds. Detention for you. Čo je principal? When will you learn? On Aha, on je, že tour guide, líder. Nejaký. To mi už nepomôže. To mi už nepomôže. Okay. Welcome to Baldi's Basics into the Deep Dark Depths. Skúsime to Hello. Welcome to the expedition. We need to start collecting seven minerals. Now it's time for everybody's favorite subject. Math. You <laughs> got it. Problem Дома такий фетичний great job. That's right. нічого. Тобі не бавило потім. Good job collecting that first mineral. Дякую. I was looking around and I found something for you. A golden nugget. Pick up the golden nugget and then you can use it to buy something. Problem one. or Sam. Great mi ma robíš nevatým, alebo jak to mám nazvať. No, naštvali sme Valdiho, čo je absolutely ingenious. A ideme ideme Čiže toto je principál, hej. Tento tu. OK. Bam. Minus jedna Či minus jedna A minus tri. 35. Čiže neodídeš stade to. Ale odídem, Baldi. Ale odídem. A ty mi nebudeš prekážať. Sa mi páči, jak Baldi bliká za každým, keď slepne tým pravítkom. Hey, oh, that hm. makes me sad. Nemám na teba čas. Keby som mal, tak s tebou budem skákať koľko chceš, ale teraz na teba fakt nemám čas. Nie, nie. Máme, čo to máme, nejaké pivo alebo čo to je? Obey orders. <laughs> To sú nejaké jaskyné plagáty tu. Sa mi páči tá textúra. I hunt, hunt, hunt I have that. Will A teraz Um. O, powstaj, dziękuję. No bullying in the hall. Okay. Frostbite ma teraz zachanił. I don't like that. Frostbite. ma tentokrát zachránil. Už som si myslel, že som mŕtvý a hotovo, že ma Baldi chytí, ale Forspanis ma totálne zachránil. Goda sweep. Znie. Ako Originálny God Asleep. Ježiš. za nami. A inak, páči sa mi, páči sa mi tej textúry po stenách. Ako keby sme v tej jaskyni. A prečo sú v jaskyni uh, e, skrinky na oblečenie? To by ma zaujímalo, že v akej jaskyni sú skrinky na o, oblečenie proste. Však to nedáva žiadny zmysel. Tak. Odfriaskol som balíka. Dole. Tou uličkou. A tam to vidím tie červené oči, čo sme videli v, na úvodnej stránke tohto módu. OK. Play time. Play now. One. Two. Three. three four. Four. Okay. Wow. Let's play. Let's play again. Baod je za nami. Čo je... Dobré alebo zlé, neviem. Čo je toto nejaká tyčinka? <laughs> Dobre som si pacol takú tyčinku. Daj like, keby si ty pacol takúto tyčinku. Dobre. A tu máme bullyho. No items, no items, no pants. Ja nie muszę przejść prestar z puli hołebo. Nie mam nic. What? What? No items. No items. No pass. Czyże... No casa. bound man. Body ukasa. No użycie, użycie. Dante's Fake Disgusting love magma block z Minecraftu. Zatiaľ sa mi tento mod páči, ako musím povedať, že na to, že um, John Space Program toto urobil v 2019, čiže po roku vydania Baldi's Basics, tak som overrasker meg i całkom, takže Big, big Claps Johnston Space program, čiže ideme si to ešte dať raz. Hello, welcome to the expedition. We need to start collecting seven minerals. Go into one of the cave rooms and collect something. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Uh, Answer the three questions correctly, then you must. Good one. Problem two. Great job. Damn. Good one. Yay. Good job collecting that first mineral. Yeah, good I was looking around and I found something for you. A golden nugget pick up the golden nugget, and then you can use it to buy some. Problem one. Minus four. Great job! we are doing fantastic. Bo mi mało robisz nasz dwa Dobre. Ako som už hovoril, páčia sa mi tieto textúry na stenách a na na proste všetky tieto textúry sa mi páčia. Ale stále to nemení mechaniku hry. Stále to je Baldis Basics. Hral som aj také mody, kde je tá mechanika tejto hry úplne zmenená, že proste tam robíte úplne niečo iné ako v normálnej hre a takých modov by som chcel viac úplne. body. Že nejde z druhej strany. A tam je, OK. Páči sa mi tiež, že mám baterku. <laughs> Lebo sme v jaskyni. A... A tam je ďalší nugget. drink nejaký. Hm. Čo by to podľa vás mohlo byť? No poď, Baldy, poď. Nech ťa odfriasknem touto nádhernou výsadou, alebo čo to je. Tie oči na konci chodby ma veľmi znepokojujú, lebo... A o, to som zle spravil, čo? No, to som z, úplne zle... To som úplne zle spravil. Baldy, prosím ťa, nerobí nič, proste. Zase, magma blok z oného, z Minecraftu. Welcome to Baldi's Basics into the Deep Dark Depths. That's me. Takže toto bol uh, John uh, uh, teda Baldi's Basics in, into the Dark Deep Dark Depths chapter jednotka. Čiže Baldyho expedícia do jaskyne. Čiže čo sa mi páči na tomto mode je zmena tých textúr a aj e, niektoré tie zvuky sú zmenené, to sa mi tiež páči. Sice tá mechanika je tá istá, ale keďže, um, keďže tento mod je taký dobrý, tak mu odpustíme a, a čiže ako by som hodnotil tento mod um, ehm, dávam, dáva, dáva mu 5 hviezdičiek z 5 za zmenu textúr, za zmenu prostredia, za zmenu zvukov niektorých a za pridanie baterky, to je bonusové hodnotenie. Takže ak by ste si tento mod chceli zahrať vy o samote, tak link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.